So, hallo Leute. Heute mache ich ein BLG, was, wer nicht weiß, was ein BLG ist, das ist eigentlich ein Backwards Long Jump. Das ist ein Glitch in Super Mario 64. Ich will keine Zeit verschwenden, weil ich das letzte Video verkackt habe, das ich aufgenommen habe. Also, let's go. Okay, das ging schnell. <laughs>